<laughs> 来看看 Top Club 的走势吧。上次有人，跟我是应该是我啊，我朋友之一是，大概是你经常。刚好那时我看到啊，他跟我讲这个啊，他进了这个股的时候，因为大家都是很乐意的讨论这这个股，现在是很很定一下。 那我一看的时候，是这你看，看到这里平均的时候是没有什么量，然后在这天的时候就爆跌，至于是什么原因弄的它爆跌，我就不清楚。然后现在一看到越来越啊，明显是至于进出口问题了，那还有水的问题。那你可以看到这里，这个是卖家多个，就是啊，seller more than buyer 的量来的。你看这个不是算是很爆啊，很夸张的爆量。然后这里就是如果。 你这三天来行程的话，这个三天就是一个可以看到是一个旗杆来的，就是两刀。嗯，OK。然后我就拿下先在这里，准确讲，算这天算起也是给啊，不过算这挺好，因为这里一个羊蜡烛放这里，这这这蜡烛呃，从这个蜡 拉出穿起，然后不是五块钱是真的，四块八九八吧，然后看一下往下是多少，往下是蛮厉害一下哦，该是四还是五啊？点六四，点六四啊，也是多个零点六四。 四五点五四六四啊，对零点六四，然后再往一个零点六四下来，这里拿上来，你看到哈，是现在是箱子下面的，你看之前还在这里走的时候，就叫他快快离场，因为这个不看好，然后现在你看连这四点。 八八这里一个支撑点的时候也跌破了，现在是往是下去，你看量越来越少，也是一直往。我装目前有一个是支撑在这里，会不会有啊？今天今天是四月十二号，二号就是今天的交易日之后，它会不会反弹，我就不清楚啊。反正也是反弹不多。你看这个是包啊包跌的量来的，然后再看另外一只股，这只股基本上我是用比较。 简单的方法去做功课啦，再等啊，几个？那时我是在这这一个拉出这里进场，零点九亿的时候进场，然后一二三四，第四天有人续第四天在第五天是在上。 啊，第六天才反，就是第六天的交易日才反单，然后一直往上，现在已经是一点八多了，今天是一点八多了所以已经是翻翻了，从这里开始算了零点九亿，已经是一百八十秒了，以这些是有一个秘诀去找。 找到这种图，你也不用这样辛苦。以现在的事来讲，你要做做很多的功课，然后赚到赚赚不是很多。除了一些特例的，比如说是这这个图，像这个图的时候，你可以看得到，还是在这里的时候，这里就好。从这天第一天基本上是可以盲目的进去，因为交易量也是不是很多啊。 如果要十天均的话，最高是零点一八，零点一八开始算的话，到这里就是第二、第三、第四、第四天的时候就可以卖掉它，卖掉它的时候你就可以赚取三百八千了，大概。这个总股是很特例，然后到这里的时候，这个最低点是零点七五，是七，零，哦，零点七五。 是零点一七五，OK，零点一七五，候，现在也是在转着，有些人啊，我跟他讲大概是呃零点三八，零点三八是之后他出了一个新闻的时候，又调整那个价钱，要零点三二，我零点三二的时候已经进啊，或以下更加要进，因为它现在是跌势，这个是瓦伦瓦伦的买法，就是要集合基本面跟技术面。 这两方面，还有一些心里面也是要看清楚啊，因为这个股它的走势是很强一下的，所以这只股目前还有的玩，因为还是它的期限是一年，还有一年的时间，没有什么好怕了， <laughs> 这个就是还是那个其中一个条件，然后这个就是我要分享的东西，如果你有什么问题的话，你可以来。 就这个啊。你可以来这个网址 do as you like dot com slash making dash money dash s t o p k s d a s mark dash market dash piece dash cake，然后来这里有两个服务。 啊，付钱方法哦，第一个就是按这个，这个是这个这个 button 这个啊，，button 是给那些用 credit 卡和 debit 卡来付账的，或者是打 transfer 啊，打 transfer，你就看到这个是我 account，传出去 main bank，然后要 send，这个就是我的 email 来的，然后记得要啊，send 下你的那个 receipt，然后 send it 啊，寄给我的 email。 然后给确来一个确定吧，好吧。啊，还有跟你讲，顺便跟你讲，这个八百块是 e a 不 l y 然后还有剩下六天之后就可以提高，啊，last minute 的时候就是会提到更高的价钱，因为这个是家里很多东西一下就行了，不是啊开开玩笑的。然后啊就是这样子了，谢谢。